мына салынды төменгі мәре салынды қазір ақтанықта біліп жатамыз төменгі мәреге киелі киелі қазығұрттық жайық көкеміздің баласы бәйдібек шабандоз тастады қадірменді ағай міне қосшы елді мекенінің тұрғыны сұлтанбек ақсақалдың атауы деп отырмыз қазір анықтап біліп жатамыз нысанның боқтауындағы сәйгүлік міне папа келе жатыр ағайын міне жүзден жүйрік мыңнан тұлпар деген ағайын бағыменен бабы қасар жағдай шабандоз ат шалады алла қаласа мәре босатаев бері тұрайық жігіттер міне айдос шабандоз бастап төменгі мәреге төменгі мәреге Бәрі төменгі мәреге бұл Нұрландар Күрзаның байғасқа есімді атыменен баруын Омархан Шабандоз тастады қадырмен ағайын бәрекелді төменгі мәреге қазіргі кереметтей салымға тамаша тұлпарлардың егесі дос барт бауырымыздың байғасқа есімді атыменен баруын алталашқа белгілі омархан шабандоз тастады тастадымын атегесі кел атегесі дос нұрланбард атегесі топ бер атегесіне бер бір болды бара беріңіздер міне міне жоғарғы мәреге айдос шабандоз міне алиева қайрат ағамыздың баласы белгілі кәсіпкер іскер азамат алиба мырзаның атыменен жоғарғы береді алты жүз мың теңге салымға айдос ерген айдос шабандоз тастады